tukubaze obuza basiwoli manya bwatulaba akadde kano kenyito kasuba ekyagala tere ekyomutawana amanya katumba fwetugenda wajukira tuna saawa zino zenyininyini musanvu paka munana okubeera nga tusaka ekyakano kyonna ale kiyizibwa okubanga kiba program nkyakaga era ebisomale ku mpoza tv akadde kano kenyininyini okutusako era nga wetwawasuuza nti programu tugenda kuwatulawa ebyakabi byonna byonna byonna nena mukyo nokwatuwa abantu ab'enjawulo abaika okuba ni mutuufu babadde babagulako mu mbeera zonna oba mu sekita zonna nga temukyabalaba mulina abantu abenjawulo kitundu mugamba eh, awo twalinawo omufunzi wengako era atunga bulungi era nga bazijja olugendo bazimuletera naye kokuba nti azitereza bulungi nga bezirina okubeera tetukyamulaba yabulirawa mulina abayimbi abagulako nga losobola okumanya akadde ka muyimbi oyo aliruddawa mutandikirawo mufuna mulina abasajja abadde mu bisinesi ezisenjawulo naye nga mugoma mukugamba eh, gundi yatandika bisinesi bwetu ne bwetu ne bwetu kasiko kati yawula tabulirawa yadda wakwasaganyizaawa era wajja akwasaganyiza ebisigadde ebandisa olomutambuja obulungi bannabyafuzi abasinga kino nkimanyi nga bwokimanyi nti obululu bwe buggwa oli waka omukalu toddamu omulabako oddamu omulaba ngaakalulu katuuse otaddamu ddala mulaba waba mubalimanyi ogamba kebanziye guno oba kebansinze guno sigenda kaddamu emirembe n'emirembe amiina kitugenda okukola kimu kyabantu tugenda okubeera nga tubanoonye nti tuba banoonyesa okuba mitumbe gwange ebyenjawulo mbere nga mumanya nti bakyaliyo baba tebakyaliyo n'abaafa munzikirize nti bwe muse mutugamba nti mutunonyesa gundi ne gundi ne gundi tujja baga nti gundi maŋamba omunoonya yafa gundi mwagamba omunoonya gyali takyalina magulu n'okugamba atakyasobola gundi yabavaako wage ng'amaaso alina baagajjamu takyalina wetegeseba buli kimu abantu abekikabo ekitumbe nga musobola okubeera ni munyumira naye nga mwe bali kubaayo ne basaba clients baffe abaddekamu akasente okulandi buti mukisobola okutambula obulungi bakirina okuba nga kitambula alfa nomega nayekitoofu tweyanze tweyanze nebuba kikwasaganya mu mbeera zonna zonna tulandi pogamu enetuuka ku bantu bonna mu ngeri zonna zonna bikash technologies mwebale aba kamera zokulandi buli muntu yenna yenna adisa asobola okuba ne kamera ezimuyamba ewuwe ku mirimu n'awasigadde yakusaba nabe abafikash technology mwebale nnyo okwasaganya nsonga zonna zonna era bwe siisika okuba nga tyo banabe abakali abasentral properties basaako ekitiibwa singa singa programu eno okutwalizamu batasobola kubeera nti entambula obaegenda maaso mu ngeri zonna nga bekizika okuba nga kiba mwebale nnyo mwebalira naffe twawaddeyo okubeera nga tulowa ekimu kireka okuba nti kyetagisa olunaku olwaleero sinira walala basibonanyo olunaku olwaleero ndi mukono mulina abayimbi bammwe mu ngeri zonna temubadde mumanyi era abadde bataddewo kembeera nti atleast bapromisinga nti bajja kuti basobole okufuuka abantu ab'omugaso oba bajja kufuuka abantu basobola okwongera ku ggwanga mu music industry mu mbeera zonna zonna zonna zonna ate ne bajja ne bababulako ne badde eno neeri neeri neeri abasinga basinga okwebaasa ekintu kimu covid simanyi covid yajja nenebuuza ne ate kati ate abaliwo essaawa zino ko covid yayitawa nga tebaliiwo era bwe bakikwasaganya batya awataali covid sijayinza budde n'akatono basobola abantu akade banoke nini nini tugenda kubatuwayamu era nga tunyumyamu era nga tugungamu ne mwana mulenzi kiruna kyagonyina yo olunaku olwaleero era nga musanze gyakakalabisa emirimu gye emirala apart from music yafulumya akayimba naye ke nali mutuufu nzikiriza nti yes akarobolobo sta yagala kuba atunyonyola kiruna kyansanyu sokulaba ku mbeera zonna zonna zonna zonna eh, okyanyirirakiwubadde kyoliruddawo abakwebuuza bakusangawo kekadde kano kisaako okunyonyola tulaba nja kwebaza okumpakisa kano naku olwaleero okuba nti munoonyeza ah, mumpadde amaanyi okulaga nti nange mutuufu bwendi mbadde manyi amaanyi ganzigwamu naye kano kemunoonyeza mm. kindaze nti nkyasobola ate ninamaaniwamuvaako wabivaako wabirekera balisobola ebyetika byaligaana buzibu kinonyolatulabakadde kamutwaliza tesobola ogamba abato bakuna ona nti music nkyamulimu hmm. era nkyakikola ekisaanidde naye lwakuba nti mubaamu okuwokumeyiga olina okudda eno olina okudda eri olina okuyiriza eno neno hmm. so naye okukoleza abantu kyakitambuza lwakuba nti nga mumanyimu tesobola ogambamu abampuliriza hmm. olunaku olwaleero nti music lugendo luwanvu yes tuba twagala naye waliyo ebintu ebituziyiza nga twagala tuyitewo nenga lwekolaki ebituziyizaokunokula kunasigamati utayagala hmm. naye nga akadde kanonyonyiwatwaba mumbeera zona zona zona kirunekya yaani wali erinnya lya music ngagwe gwani ngaomuntu ebyalinawaka mukyalo muba namanya ageeryayo obutugende omukikuka ekirala kirunekya kimanyi waisaaka moze aniyiya biki biba bingi bingi uteekawaawo mwani omutuufu omuntu wabayitasa okubira nja kusekerawaddukayo nga bakumazeeyo obayo kyakyalikinalindimaliriza yasobola okugamba nti onagakolaki yagwa naye okazaamu osajja ono ebibuzo bingi ayenga abaana bamunamuna enjagala mukimanyi nti musajja mugeso okugembaale enajja wano erinnya lyeerikola ku stegi ekituba kiina kya ani musajja muyimbi mm. musajja muyimbi okuba dansol sitando zonna nzikolamu okujjako kadongo kamu afrobeatinzkubakadongo kamu layira ngeese kulaba bwe mujja mugira mu sitayiro ndala mumaliza mulimu kadongo kamu kyogera okigambe musiki ne baali bampeddeko sirimba kadongo kamu ngenseeraba awate mbasize mukyaliawosika eh. mukyali kadongo kamu mwetagamaera muwuliriza anyumira okisegeaakola ki kugiriiza kituula hmm. kyendagala okutegeeza abatulaba bonna kutegeera hmm. naye okukolezamu oba nga neetaaga nkutuba kimu neca mukulu wa danso rnb aprobit onezo hmm. nzituulamu awo wenyini wetuli music nga omutadde ku mabbali kuba baladewo okunonya nga tebakulaba mirimu gira okola emirala apart fo music ah, webale kukuuza kibuuzo ekyo nakulwaleero ekirungi nti obuuziza nga ate otuse ŋaniko mulimu wenyini wenkolaki wekolera hmm. so ndi musajja

kusibu kino kyobate tunalabomawo music mukadde kano naye ngaate walabiseo ebbanga eddene okubwebaata ebivulu okuddamu n'abayimbi bala okuddamu okuyimba abayimbi abato baze bangi awo bendabye obulabi ababya musebira gwakabanga gokumanyide wandibadde ate si bulina kyozizaako obuzibu bude buzibu ah, ebintu mugwanga wano ebituuse hmm. simali kwenyeza kikunyonyola nazo naye nga okutwaliza awamu nti uganda weeri tuyita mu bugubi buwanvu bungi ngabayini sijja kwogera nga nze kuba mumaamu abanene ebibalume ebi naye nga tebasobola kufayo kwogera nga tebafuna omukisa zike mu kamera olunaku olwaleero kyensobola okugamba nti mulimu abantu bangi emabeka ebi nga balina okubuminazakulaki naye nga tebalina kisa kano kukoza ekintu ompadde lwaleero akisa kwampadde olwaleero bange bene bakukanya nti waliwo bwetujuluka tutuba nga tuwakanya

buli bwosunga obumwe bwoti etakisa sente omala kukwata muki kitu kidogo okutambuza butambuza odiyo yange gyentuulamu nentekamu sente nengamba bannaye mukukubire kuba mwebanguye odiyo nengireta gyemuzi nkwatireku manyanga omusajja ono azime music kiki ekigambo nate ngaolaga nti nkuwadde music owange ate omuntu mubigire kikusa bubi kikusa bubi nanze so kino kikolekwa kunzenze ntuso kirabako naye waliyo abatusobola kukyogera waliyo abali ebyo atabasobola kukola ki kuvayo kutyogera kafuna omukisa nezija mu kamera agogere neyanza mugala wanaonyinawo onyini tuli mumbeera sona okutwaliza awamu buli muntu waayita naffe emiwu gye tulimu ejjaku enkokola nyingi ye tulwana netulemerako era nituwana ebiruubirwa amaaso nomanya nti emyaka esatu maaso yafandise wano wetidewetidewetidewe oseke niwakwadde nkola togenda zijjawo wabe batunotuyita okwasaganya ebisigadde byonna abantu bakusuubiremu kyate kati emyaka ngeena mu maaso niwakwadde enkokola bwezikuba togenda zigaana kagamenti liganye tukirize ekyo tewali kyogenda kwogerako bobeeko kyebasuubira ekyenjawulo okuona okusiza ku kibadde kyesobola okusuubiza bafanzi bange bonna nti situdde wekisitudde nebanakuba enkokola saidi ne saidi olina okukola oyinayo mission ah. tageti yange endaga kitinde nina wendaga hmm. era sijakuko emyaka ena gobadde mingi eh. emyaka egyo myaka emyaka emiwokubagati

kikuzo kyomunsimuka okitegere temyaka ena baganda bange bani bange bwena tebalikumpa obwalimu emyaka egyo mingi era namwesabamukwateko kuba mulimubeera nange nsomomukiikawo bamanyike kimuneta yani kimuneta yani musiku wange mumfolowinge buli wamu mutukewo mulaikinga mufolowinge mukomeeka

mungeri zana kuwa katika uliranya kampala ni yama sida manji waliwa mwana alie ekuru waliwa mwana alie jinja waliwa alie iganganga sikaso kube kampala nene nukuna kamera ndia nisazo nukuna tv njemu chiba adisi wakuna inga nga chisibu nyo kusubira cha chino koreba sekto kere kwa ninyo chibuze chobuzo na kubari yes sir chesu olo kamba mti government sija jine na nyo kwa na yu inako rolozi ya yu jesanyo yes sir naye muganda wange olina okumanya kintu kimu hmm. nti emitego mingi emitego mingi mu kkubo wabayo abasobola okutuuka waggulu hmm. wabayo ababadirira nababadirira nekiddako naffe ngafu hmm. so gavumenti oba eina kyekoza okuba waggulu waliwo wekituuka kata wekiba kituuse ate waliwo abakirinyirako awo osege kati nolegendera gwensembera bweti ntibagiraga nti enkukola nyingi temujjayitawo obosege kati kabakukamin bwobanga waliwo lebu eganyo tuka gye tuli hmm. tulina aganyako kati gavumenti yandikosa ekirala gavumenti uganda zagadde ngaende walate ogwanondeke hmm. tewabewo ebintinganaekikuba kusaba kwa muntu ekimanyi okuyimirira mumulya bunt nitwingira nga bakubye munamawulire omu tibetugamba okutwalizaamu tubitadde wansi polisi eyamukubye tekirina gyetusaako era nebavayo nebanyonyola ti banaye yakubiddwa eyakubidde tugendamujanjaba nawe ebiki newe biki era mukyo okuswalizaamu nti twakoze ensobi ez'omujanjabazizona buli kimu era nebetonda tebagenda kuddakukyo kati okuba kusaba kwa muntu kwagala kwa muntu kuba kuwa amagezi gavumenti naye yetaaga okuwa amagezi ebisinga tuwuliramu ntwe nemanya ti ekiri wansi omala okiwulira ate nebisa ebibako kyokola ate kiyamba abantu abasigadde yes kiki kyeyinza okukola ah, ah. oyagala kwogera ku mundu <laughs> ti buli muyimbye muwe mundu oa buli muyimbye muwe mundu kiba kirala kiiobuzizabulinnaye nze bwe ŋamba nti mpe gavumenti amagezi mm. mba neyitiriza ekikulu kimu kyonna olina era obabaddewoawo pulezidenti waawo wa kubanga twalomajesaaliaaa naye nga olubanga bamuli nsaba obubaka bukiru ekyobuuziza okitwala pulezidenti wabantu abaalimu industry ya music kubanga nze music yomwagala bulungi nnyo oyagala abayimbi bano mbagala naye olwakutaano naku olwokusatu wabaddeo okusabira abayimbi bonna bonna abaafa era abayimbi bonna abasinga bagenza okubasaa wabaddeyo ah, tasobola okugamba nti saabaddeyo olw'ebigwa bitalaze byaguddeko nga tebiraddeko nga tebirazetosobola kugendayo akadde kanowekomawa wenyini basonyonya abagabaimbakikuba ekyakalenyo bayebalinyomubalira tukyakwasaganya nkulakulaninomukulu eh, bamwita wumalo temanyaga naveeno naye nga kimune kyalirinye likola sente is an artist upcoming artist abaali bapromisingaebatumanyi nibajasobola okukwasaganya nibwatuga naserera naffe tudda wansi okusobola okulaba ate kyekiganye ono tulaba amaanyi ayimbi bangi tuze tufolowinga netubaddeko nabo mawekyokulabirako abayimi nga bazabaza base baita mikono gyaffe mpola mpola okutegeera nga baseera tukwatako paka twebabaddeko obatuuse tumusobola okubategeera mu mbeera zona kyetugenda okukola tugenda kulekayo muntu yenna singatuba tusasola okwera tumukwatako tubeweyanza otambula okuyobera kunamukatona nnyo nnyo nnyo olekusente nnyo nokulondola amazzi mpola mpola ate mbeere nga nkomawo tokwawo